けましておめでとうございますタイからさやぐさ心ですはい2016年は後半から、まあ、11月ですね YouTube が本格的に始動したのはリンゴルフの YouTube が2017年のあ違う16年の後半からスタートしました2017年はもっともっと女子ゴルファーが増えたりファッションを紹介したりこうゴルフが楽しいよってことを皆さんに伝えていけたらなと思っています最後に一つ私の抱負を言います 2017年の私の抱負は競技ゴルフをもっともっとやっていきたいと思っています、まあ、昨年も日韓前に出たのですが悔しい結果でした今年は、えっと、ミッドアーマーもし間に合えば関東アマにもチャレンジできたらなと思っていますとにかく競技競技ゴルフに挑戦していきますなのでたくさん応援していただけたらあ噛んじゃったねたくさん応援していただけたら嬉しいですよろしくお願いします